И сейчас на меня упадет глыба. У меня есть пол ноги, как и нету пол ноги. Пым, пам, пым, пам, пым, пам. Вакод Технологи Профит.